қайырлы күн осы екі үш күннен бері қарай менің келіп есігімді қағып келіп жүр екен полиция қызметкерлері маған сондай кел де кел кел де мен айтамын неге нақты бір қылмысым бірдеңе болса повестка жіберіңдер үйіңізге барсам барсаңыз жоқ біз мен үйде отырмаймын ғой кешке дейін үйді бағып мен жалпы үйде отырмайтын адаммын соны ватсабыма жіберген екен повестканы сағат үште келіңіз деп соған бара жатырмын ровд қалайсыздар не үшін деп ойлайсыздар ә, менімен бірге болыңыздар оны айтамын не үшін екенін енді қазір екі жарым болды жаймен басып келе жатырмын ровд қарай жаңа біреулер менің ватсабыма шығып жатыр екен не болды не болды не болды деп <laughs> группаға көргендер алмабекке салып жіберген екенсің дұрыс қашанда бір бірімізге қолдау көрсетеміз қазақстанның қай түкпір түкпірінде болсақ та қазір барып көрейін не сосын салармын жарайды ма мен өз елімнің өз жерімнің жылойымның құлсарымның кемістігін айтқаннан басқа жетпесін айтқаннан басқа отыз жыл бойына мұнайды астынан сорып отыз жыл бойына бір құлсары сити ең болмаса эко қала салынбағанына ішім кетті иә жұмыссыздық кешегідей жұмыссыздық қозғадық иә он төрт жыл бойына бір жердің жыры оның әлі газы да жүрген жоқ әрең дегенде он төрт жыл дегенде айқай ә, құжаттарын қолымызға алған болатын едік сол жерді түсірдім отыз жыл бойына ауылдың арасында карьер болып қоқыс э, полигоны болып жатырған карьерларды түсірдім оның барлығы менің фейсбук парақшамда тұр ал одан басқа менің кінәм жоқ қылмыскер емеспін өзім елімнің дамуына халықтың әлеуметтік жағдайын айтқаннан басқа сондықтан да уайымдамаңдар достар қазір шыққаннан соң шығармын тікелей эфирға жарай ма менімен бірге болыңыздар саламатсыздар ма қайырлы кеш деп айтайын ба мен жаңа роботқа кетіп бара жатырмын деп прямой эфирға шыққан болатынмын одан кейін мына жерде бір танысымның үйіне кіріп телефонымды сонда ұмытып кетіппін қайтып келіп сол шығып Телефонды алып үйге қарай бара жатырмын роботаға терроризмді тексеретін ат аты жөнін айтсам қазір айтпай ақ қояйын ұмытып та қалдым мен көп есіме сақтай бермеймін бардым сонымен кеше жұмыссыздардың қаражанова ләззат келген болатын ақжайық газетінің тілшісі соған жаңа жұмыссыздар біздер кездесейік айтайық иә облыс көлемінде көтерсін иә біздің жұмыссыздар жұмыссыздық бар тіркелгенменен ешқандай нетіп жатқан жоқ жұмыссыздық күннен күнге көбейіп бара жатыр сол проблемамыз сол мәселелерімізді айтайық енді атырау облысының несі ғой тілшісі ғой көтерсін деп сөйтіп айтқан болатын сосын мен группадан айттым ертең таңертең онда сол жұмыссыздардың жұмыссыздықтың ішінде болғада сол жерге жиналарсыңдар деп сол аудиомды мен шығып қайтадан жиналарсыңдар деп айттыңыз халықты жинаймын дедіңіз группада айттыңыз типа одно и то же тұрып қалған пластинка ұқсап қайталап отырғаннан соң мен айттым мен қылмыскер емеспін ал сол сол аудио ма тек жабысып қалып отқан иә сол аудио жабысып қалып отқан дейді онда менің уақытым бітті деп шығып кетіп қалдым прокурорға бардым біздерде бас прокурор ауысқан болатын жаңадан келген оған да көптен бері бір келерім келерім деп жүр бүгін бір сәті түсті асхат қасимов деген бас прокурор екен соған бардым соған айттым бір жағынан мен енді былтыр брекешевтің маған берген сертификаты бар ғой эко амбассадор деген сол бойынша да өзі бір нәрсенің бір нәрсеге септігі тиеді ғой мониторинг э, жүргіземіз деп ол жерде біршама экология жөнінде мәселелер айттық мәселелер көтердік сонымен өзім ескертермін апа ренжімей үйіңе бара беріңіз дегенсін шығып келе жатырмын сәл нәрсені түрткілеп біреудің жаңағы жүйкесін жұқартып жаңағы орысша айтқанда давление создавать етіп напряжение создавать ету үйреніп қалған ғой бірақ күннен күнге заман дамып келе жатқаны жаңа қазақстан деп жатқанымыз естерінен шығып кететін сияқты ескі қазақстанның манерасымен жүргілері келеді мен кез келген уақытта қозғаймын кез келген уақытта айтамын өйткені халық өзі менен сұрайды маған тыным берместен мысалға райса апа біз жұмыссыз едік райса апа біздің үйімізде жейтін тамағымыз жоқ еді деп те хабарласатындар бар райса апа бір жұмыс болса айта қойыңызшы сосын мен оларға жұмыссыздар группасын аштым бір біріне айтып отырды сол жерде бәлен жерде жұмыс бар түген жерде жұмыс бар мына жерде ұяқтау керек мына жерде үй жинау керек деген жұмыс бар иә ана жерде ә, жаңағы э, фундамент құю керек деген сияқты бір біріне айтып отырады ол кез келген ауылда кез келген облыста барлық жерде бар ондай группалар таксисттер группасы үйсіздер группасы деген сияқты өткенде бізде елу бір анаға көпбалалы анаға үй берілген болатын онда үш жылдан кейін құжаттарыңызды жекешелендіріп береміз деген бірақ олардың да құжаттары әлі қолдарына тиген жоқ ол мәселені де өткенде көтерген болатынмын немесе алпыс тоғыз ә, жігітті жаңағы ск түрік компаниясында митингі болды деп тоғыз мың адам жасайтын жерден, алпыс тоғыз адамды бөлектеп алып сотқа берген болатын онда да мен жан жақтағы блогерлерге шықтым журналистерге шықтым юристерге шықтым сот болмайтын болды ә, жаңағы жұмысшылар өздерінің жұмысына уақытыларына бара беретін болды шешілді ма шешілді сондай сондай мысалға бір жерде көміліп қалған карьер заңсыз қазылды қайтадан мен оның бәрін көріп тұрып айтпай кете алмаймын айтамын бәрібір түсірем айтам сол үшін мені кінәлайтын болса кінәлар ол үшін маған не ә, әлеуметтік жағдайды көтермеді көтерді деген статья жоқ қой мен заң шеңберінен асып кетіп жатқан ештеңем жоқ мысалға былтыр ә, бейбіт митингі өткіздік арыз бердік иә он алтыншы сәуірде өткізген болатынбыз мен кешегіде жылой ауданының орынбасары гүлнәфис айттым мен биыл тағы да арыз беремін өйткені экология әлеуметтік мәселе қордаланып қалған мәселелер көп бір жылдың ішінде бір жылдың ішінде сол бұрын айтқандарымыздың шешілмей жатырғандар да бар шешілгендер де бар шешілген шешілді деп мысалға әлеуметтік желге саламын рахметімді айтамын шешілмеген нәрсені сын айтылмай мін түзелмейді оны да әлеуметтік желіге саламын жылойдың көркейгені бәріне де керек бірақ кей кезде бір адамды бір кінәлі қылып шығару біреулерге тапсырыс беріледі ма қайдан білейін сірә мен жайында небір а айтпақшы айта кетейін мен жайында небір түрлі өсекті таратып небір түрлі аудионы э, жіберіп менің бұрынғы рой кооперативінде жасаған қазір ройға кіріп шығамын айтпақшы рой кооперативінде жасаған кездегі айтқан информацияларымның алдыңғы жағын арт жағын кесіп тастап ортасындағын алып міне ақша сал деп жатыр міне жылойқорға ақша салып алып қашып кетеді ертең райса дегендей әңгіме таратып сол адамдардың аты жөні фамилиясы адресін барлығын мен таптым енді оларды да мен заң жүзінде заңға тапсырамын ә, мені не әлеуметтік желілерде иә ватсап группаларда таратып халыққа жала жауып менің үстімнен сондай әңгіме таратып содан ләззат алып отқан э, азаматтарды азамат деп айтуға да ауыз бармайды еркек сымақтарды мен сотқа беретін боламын біреуін бастап сотқа бердім өйткені маған угроза жасаған адам оның аудиосы бар иә тапа түссе мені артынан қуып келіп маған айтпаған сөз жоқ сен аферистсің сен жаңағы немен алаяқсың сен халыққа ақша ұялып беремін деп ақша жинап қашып кеткенсің дей ма тіпті мен сонда үкімет заң бәрі қашып қойып жүреді екен осындай осындай жағдайлар енді мына бір сөз бір сөздің қуғыншысы дейді ғой бәрін айта кетейін ендігі жерде мен аямаймын бір жыл бойына үндеген жоқпын е құрсыншы құрсыншы е өзіміздің ауылымыздың адамдары ғой қояр деп жоқ күннен күнге өршеленіп бара жатыр енді мен бәрін заңға беретін боламын өйткені бәрінің де адрестерін білемін атын фамилиясын білемін барлығының аудиосы да жазбасы да бәрі де сақтаулы нөмірлерінің голосовойларының барлығы сақтаулы айтқан сөздерінің барлығы сақтаулы енді мен заңға тартамын маған ешқандай реніш болмасын осы уақытқа дейін үндемедім одан кешірім сұрап келді өтірік кешірім сұрап келді артынан маған кешегіде оны күні шипа деген аптеканың қасында біз как раз садақа таратып жүрдік пакет не ә, мұқтаждарға ә, бір молда кісіні шақырған сол кісінің машинасын пайдаланып қалайық деп ол кісі өздері таратып жатыр сөйтіп сол кісімен сөйлесіп тұрғанда артынан машинамен қуып келіп маған қараптан қарап тиісіп айқайлап өзіне өзі мейрамбай деген осы так фамилиясы үміт кенжеғалиев оның да үстіне арыз жазып бердім мен енді ешкімді аябаймын өйткені мен аяп жатқан адам жоқ менің баламмен қатар адамдар менің мысалы жасым болса алпысқа келді олар қырықтың ар жақ бір жағындағы жігіттер қарап таң қарап әкең дегенмен шешең демей менен тиісетіндей мені соншама жамандайтындай мені елге өздерінше күлкі қылған дейтін бүйтеді маған айтқан сөз сен елге күлкі қылып қарап ет қыламыз құрсағынан жоқ қыламыз сені жігіттер болып дейді мен неге бұл жерде кетемін сосын жаңағы ватсапта тұрып алып жазады олар приезжийлар даладан қаңып келгендер бірдеме бірдемешелер оның барлығы бар оның барлығын мен адвокатыма бердім ендігі жерде қазір мына жерде мен жұмыс жасаған рой кооперативіна да кірейін осы үй алған жоқ алаяқ қашып кеттіңдер деп жатыр ғой заодно мен қағазым бар еді соны білейін أقل وقت متبركت كيف نتروي غير فرنس ұялғандар жерде фотолары тұр барлығы қазір көрсетеміндер соңысың жолдан мә сұлтан құтылсын қалайсыңдар қалай жағдайларың қалай менің шаруам бітті ма үйімнің шаруасы сіз прямой эфирдасыз енді мен немді аресттен шешілді барлығы да документін толық алдық төлеп болдық сізбен расчетпыз да енді алла қаласа осы үшінші үйімнің документін арестен шықты енді мен бір екі сұрағым бар еді мынау әлеуметтік желіде кешеде менің бұрын ройда жасағандағы аудиоларымды таратып видеоларымды таратып в общем ақша жинап э, өтірік бермей жатыр деген әңгіме бар екен осы күнге дейін рой кооперативі қанша үй берді қазақстан бойынша қазақстан бойынша прям бір баспана деп есептейтін болсақ мың екі мыңға жуық екі мыңға оның ішінде екі договор қосатындары бар екі мың деп алатын болсақ төрт мың төрт мыңдай дейсіз ғой иә біздің жалпы жылыой ауданы бойынша қанша үй алынды құлсарын бойынша он тоғыз адам алдық он тоғыз адам алдық та ана жерде фотоның бәрі фотоның барлығын түсті оның ішінде құлсары қаласының тұрғыны ақтөбеден алған болса да мен суретке салып соны тікелей эфирде келе жатыр едім заодно сұрап кетейін заодно мынаны түсіріп кетейінші деп өйткені халық әртүрлі жаңағыдай не жүргізіп жатыр өтірік ақпараттар жалған ақпараттар таратып жатыр екен енді соны айта кетейін деп қазір біздер тексерістен өткеннен кейін асарлайық бағдарламасымен қазір қарқынды жұмыс жасап жатыр оның ішінде халықтың арасында айтады құлсары алмайсыздар алматы көбірек алып жатыр дейді алматыны біздер ноябрь айынан бастап именно асар бағдарламасын эксперимент ретінде площадка ретінде пайдаланып қарады қазір алматы қаласын қарап отырсаңыздар выдача өте көп яғни ол бұл асарлайық бағдарламасы жұмыс жасайтын болғаннан кейін қазір әр өңірдің барлығын бөлек бөлек ұяшық қылып бөлді біздің құлсары қаласының өзінде отыз бірінші наурыздан бастап ұяшықтарға бөліп берді былайша айтқанда біздің қазір өзіміздің қаражатымыз өзімізге бұрын общий кетеді ғой общий қазанға казино бөлек кезекте общий болып ақша да қаржылай да общий қазір барлығы өңір өңірге бөлініп жатыр